ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። በመጀመሪያ የት ገባ ብላችሁ ለተጨነቃችሁ ደጋፊዎቼ፣ ጓደኞቼ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔ ሰላም ነኝ። ትንሽ እረፍት ለማድረግና ራሴን ለመደበቅ ፈልጌ ነው። እረፍት ለማድረግ የፈለግኩበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? ተበሳጭቼ ነው። በትግል ሂደት ላይ መውደቅ አለ፣ መነሳት አለ መካካድ አለ። በእኔ ላይ የተፈጸመው ክህደት ግን በጣም ስላስጠላኝና እጅግ ስለተበሳጨሁ ያልጠበቅኩትም ነገር ስለሆነ እስቲ ራሴን ላረጋጋ ብዬ ትንሽ ከአዲስ አበባ ወጣ ብዬ ወደ አንድ መንፈሳዊ ቦታ በመሄድ ለሁለት ሳምንት ራሴን አረጋግቼ ቆይቻለሁ። በጣም ያናደደኝ ደግሞ ከሁሉ በላይ የገዛ ጓደኞቼ ያልኳቸውን የምስጢር ለታሪክ ብዬ ያነሳሁት ፎቶ ለዲጂታል ወያኔዎችና ለህወሀት ሰዎች አሳልፈው ሲሰጡ በጣም ነው የተበሳጨሁት፣ በጣም ነው የተናደድኩት። ከዚህ በላይ ክህደት የለም እና በጣም ትዞ extremely ከመናደድ የተነሳ እስኪ አንዳንዴ ደግሞ እስኪ ራሳችን ወጣ ብለን ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር በመታረቅ እስኪ ትንሽ እናስብ። ስለዚህ ለዚህ ነው የጠፋሁበት ዋና ምክንያት አንዳንዶቻችሁ ታፍነዋል፣ ተገድለዋል እያላችሁ እየሸለላችሁ እንደነበረ ደርሶኛል። ያው እንግዲህ ብታፈን ብገደል ምንም ማለት አይደለም። በተደጋጋሚም የግድያ ሙከራ እንደተደረገብኝ ይታወቃል። ስለዚህ አዲስ አይደለም። ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የሰው ልጅ እድሜ ሰው አይደለም የሚወስነው፣ ፈጣሪ ነው የሚወስነው። ቀንህ ከሆነ ትሞታለህ፣ ቀንህ ካልሆነ ደግሞ ትቆያለህ። ከዛ ውጭ እኔ በዛ ነው የማምነው። ብሞትም እኔ ምንም አላደረግኩም ለዚች ሀገር። ይቺ ሀገር ብዙ ጀግኖች ሞተውላታል፣ ብዙ ሰዎች መስዋዕት ሆነውላታል። እኔ ትንሽ ነው የከፈልኩት። በአቅሜን ያክል ያለው ለሀገሬ፣ ለህዝቤ። ስለዚህ ደግሞ ከእኔ የሚጠበቅ ግዴታው ዜግነታዊ ግዴታዬ ነው። በመሀል ግን በትግል ላይ ያለ መጣላት አለ። ከሁሉ በጣም የሚያስጠላው ግን መጣላት ቢኖርም ያለ ነው። እንኳን እኛ በሀያዎቹ በሰላሳዎቹ እድሜ ውስጥ የምንገኝ ትንሽ የትምህርት background ያለን ብዙ ያላነበብን ብዙ የፖለቲካ ክህሎት ያልጨበጥን ብዙ ልምድ የሌለን ይቅርና ትልልቅ ሰዎች በፕሮፌሰር ማዕረግ በዶክተር ማዕረግ ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢሃፓ ጀምሮ እስከ ቅንጅት ብዙ መከፋፈል እንደነበረ ሁላችን እናውቃለን። ግን ሁለት ሞኞች ሲጣሉ ጉጉዳቸውን ያወጣሉ የሚባል አንድ የትግርኛ አባባል አለ። ክልተ ዓሻን ትበኣሱ ጉጉደ ምዋፆ አይነት ክኸውን የብሉን። እኔ ወደዛ አልወረድኩም። ከሁሉ በጣም ያስጠላኝና የደበረኝ እኔ በተመታሁ ጊዜ አደጋ በደረሰብኝ ጊዜ ይኸው ተመትቻለሁ ብዬ ለሶስት ሰው ብቻ ነው ጓደኞቼ ስለሆኑ እነሱ ግን አወጡት። ከዛ በኋላ በቃ አስጠላኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ወይ ማሽቃበጥ አለብህ ለመኖር፣ ወይ ውሸታም መሆን አለብህ፣ ወይ አስመሳይ መሆን አለብህ። ካልሆነ እንደኔ አይነቱ ግትር ባህሪ የያዘ ሰው እንደሚበላና የትም ቦታ እንደማይደርስ አንዱ ማሳያ መሆን ገባኝና ከዛ በኋላ ብዙ ኑ እናስታርቃችሁ እናነጋግራችሁ ብለው ብዙ ትልልቅ ሰዎች ትላልቅ ሰዎች ቀጠሮ ይዘውኝ ነበር። ስማቸውም መግለጽ ይቻላል። እኔ ግን አልፈለግኩም። ከዚህ በኋላ ከመካካድ ውጪ ፎቶህን አሳልፎ ከሚሰጥ ሰው ድጋሚ አብረን እንታገላለን ይቅርና ድጋሚ ፊት ለፊት ለማሳየት ራሱ በጣም ያስጠላል። ከዛ በኋላ ራሴን አገለልኩ። ራሴን በቃ እኔ አስተማሪ ነኝ። ፈንቅል መስርቼዋለሁ። ብዙ ተቀባይነት አግኝተዋል። እንደተፈለገው ህወሓትን ማሸነፍ አልቻለም። ያው reality የታወቀ ነው። ለዚህ ምክንያቶች አሉበት። ያው እንደ ፕሮፓጋንዳ እንደ ፌስቡክ ጭሆቱ በተጨባጥ መሬት ላይ ወርደን ህወሓትን ማሸነፍ አልቻለም። ወጣቶች አደራጅተን ነበር። ለዚህ ሁሉ ምክንያቶች አሉት። የፋይናንስ ችግር አለ። እንዳልኳችሁ እንደዚህም መተማመን እኔና ጓደኛ ካልተማመንን የእኛ አባል ይሆናል ብሎ ያሰብነው ሰው እኛን አምኖ ሊመጣ አይችልም። የትግል አንድ መሰረት፣ የትግል ዋናው ቁልፍ ነገር መተማመን ነው። ክህደት አለመፈጸም ነው። የዲሲፕሊን ችግር ምናምን ምናምን የሚስተካከል ጉዳይ ነው። አንድ ሰው በትግል ላይ ዲሲፕሊን ችግር ካለው በሂደት ይስተካከላል። ካልተስተካከለ ደግሞ እርምጃ ይወሰዳል። እሱ ዲሲፕሊን ችግር አለውና ሚስጥር አሳልፈው መስጠት ማለት ግን ክህደት ነው። ለትግል ወደ ኋላ መመለስ ነው። ፈንቅል እዚህ አድርሰነዋል። ጥሩ ተቀባይነት አግኝተዋል በኢትዮጵያውያን ዘንድ ጥሩ ድጋፍ ነበረን። ኋላ ላይ ግን በትምህርትም ያልበሰሉ አንዳንድ ሰዎች ገብተው ተልእኮም ያላቸው ይመስለኛል። የኔ ጥርጣሬ ነው። ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተ ወደ ሚዲያ አይወጣም። ስለዚህ እኔ በቃ ደበረኝ፣ አስጠላኝ። ኢትዮጵያውያን ብዙ ያመኑበት ብዙ ያህሉን ብዙ የደገፉን ብዙ ስራ መስራት ስንችል ገና አንዲት ወረዳ እና አንዲት ዞንን ትግራይ ውስጥ አደራጅተን አንዲት ነገር ሳናደርግ እርስ በርሳችን መበላላት ተጀመረ። አንተ እንደዚህ ሆነል፣ እገለ እንደዚህ ያደረገል፣ እገለ እንደዚህ ሆንክ፣ እገለ እንደዚህ ላንተ ላከ። ወደ ጥቅም ገባን። ይህ በጣም ያስጠላል። ትግልና ጥቅም መለያየት አልቻልንም። ጓደኛ ነው። ጓደኛ ብጠቀም እኔ ደስ ይለኛል። እኔ የምለካው ፈንቅል ምን አደረስከው፣ እንደ ሊቀመንበር ምን አደረግ። እኔ ለምሳሌ እንደ ሊቀመንበርነት ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ። ፈንቅል ላይ ትልቅ የሆነ press conference አዘጋጅቻለሁ። ከባለ ሀብቶች በመነጋገር ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል በነፃ እንድንሰበሰብ አድርጌያለሁ። ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። ግን ከመስራት ይልቅ የጠንካራ ሰው ትንሽ የደካማ ጎን እንደ ነጥብ በመያዝ ሁሌም በመተቸት የሚቀናቸው ሰዎች አሉ። በተፈጥሯቸው አይሰሩም፣ ግን ለሚሰራ ሰው ትንሽዬ ነገር ካገኙ በቃ እሷን ማብላላት especially የሰሜኑ ፖለቲካ እርስ በርስ መጠላለፍ በጣም ነው የሚያስጠላው። ችግራችን እሱ ነው። ከዛ አልወጣንም። ስፔሻሊ የትግራይ ብሔረሰብ የምንባል እርስ በርሳችን ብዙ አንስማማም። ራስ በራሳችን ነው የምንበላላው። አንዱ በአንዱ መቀኛት ይነሳል። ሚዲያ ላይ አንተ ጥሩ ተቀባይነት ስላገኘህ እኮ ስለ አንተ እንዴት ብዬ ነው እኔ ተቀባይነት የማገኘው ብሎ ከመጣር ይልቅ ስለ አንተ እንዴት ነው የማወድቀው ብሎ ይነሳል። አንድ አድናቂ ሱፍ ከገዛልህ እኔስ እንዴት ነው ሱፍ የሚገዛልኝ ከማለት ይልቅ እንዴት አንተ ገዛልህ ብሎ ሌላ ነገር ያሽሟጥጣል። ይህ ደግሞ በጣም ያስጠላል። ከሰብአዊነት የወጣ አስተሳሰብ፣ ምቀኝነት። ለዚህ እኮ ነው ድሆች ይሆን ለዚህ እኮ ነው እስካሁን ያላደግ ነው። ለዚህ እኮ ነው በሦስት ሺህ ዓመት እስካሁን በበሬ የምናርሰው። ለዚህ እኮ ነው እስካሁን ስንዴ የምንለምነው። especially መቀኞች ስለሆን መቀኝነት ስላለን እርስ በርሳችን ከመስራት ይልቅ ማውራት፣ ማማት፣ መቦጨቅ ይቀናናል። ኬክ መብላት ነውር ነው። ፓስታ መብላት ነውር ነው። ፒዛ መብላት ነውር ነው። ፍቅረኛ ከያዝክ አንተ chick ከያዝክ በቃ ነውር ነው እንዴ! መኖክሴ ነኝ እንዴ? ጳጳስ ነኝ እንዴ? እኔ የማፍቀር መብት እኮ አለኝ። ሴት የመያዝ መብት እኮ አለኝ። ተፈጥሮ አለኝ። በቃ እዛ ተደብቆ ግን እሱ ሌላ ጉድ እኮ ነው የሚያደርገው። በጣም ያሳዝናል። ግን አሁንም እኔ ቃል የምገበለው ኢትዮጵያውያን፣ እኔ ትግሌን ቀጥላለሁ። እኔ አስተማሪ ነኝ፣ በሙያ አስተምር እኖራለሁ። የትኛውም ግል ትምህርት ቤት ያው አሁን በአንድ ግል ትምህርት ቤት ዳይሬክተርነት ና ተብዬ ውላ ስር ነው ሰራለሁ። ሙያ አለኝ። እስኪ ለህዝባችን ትንሽ ነገር እናድርግ። እስኪ እንታገል። እስፔሻሊ የትግራይ ህዝብ የታገለለት ዓላማ ግቡ አልመታም። ዲሞክራሲ ትግራይ ውስጥ የለም። ፍትሐዊ የሀብት ክፍል ትግራይ ውስጥ የለም። ጥቂቶች በልጽገዋል፣ አብዛኛው ግን በድህነት ነው እየኖረ ያለው። ስለዚህ ያ ነገር እናስተካክል ብለን ነው እየታገልን ያለ ነው እንጂ ወይ ሙያ ስለሌለን ወይ ጥቅም ለማግኘት አይደለም ወደ ፖለቲካ የገባ ነው። ጥቅም ለማግኘትማ ሌላ ቦታ ነበረ የምናውቀው የምንገባበት። አንዳንዶቹ ግን ከመስራት ይልቅ ማውራት ማማት የሚቀናቸው ወይ አይጽፉ ወይ አያነቡ ወይ ተቀባይነት የላቸውም ወይ አነጋገር አይችሉም። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው እኔ በጣም ደበረኝ። እዚህ extremely ክህደት እኔ ላይ ሲፈጸም በጣም ክህደት ነው የተፈጸመው። እንዴ ወይ እዚህ ማን ነው አባረርክ የሚለው? በየትኛው ህገ ደንብ በየትኛው አንቀጽ ፈንቅል ፓርቲ ነው እንዴ? ወደዛ እኳ ብንሄድ እሺ ፓርቲ ነው ፓርቲ አይደለም። ጓደኛሞች ነን። ፌስቡክ ላይ እንተዋወቅ ነበረ። ስለዚህ እስኪ ያ ትግል አንድ ላይ ሞቢላይ አድርገው የትግራይ ወጣት እናነሳሳ ብለን ያነሳ ነው። ከመሬት ተነስተህ እኮ እንደዚህ አይጻፍም እኮ አይባልም። ነውር እኮ ነው። ማን ለማስደሰት ነው? ከዛ በኋላ ስነማን አመስጋኝ ሆነው ቀሩ? በጣም የሚገርማችሁ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ሙለር ጮማ የሚባል በፌስቡክ የሚታወቅ አለ። አንድ የፈንቅል ነኝ ብሎ ሬንጀር ለብሶ አንተ ፈንቅል አይደለም ፈንቅል የመረጠ ሰው የለም ብለን እኛ እርምጃ ወሰድበት። ድምፅ ወያነ ሄዶ ፈንቅል የሻዕብያና የብልጽግና ተላላኪ ነው ብሎ interview የሰጠ አሁን የፈንቅሎች አድናቂው ነው መጣ። you see እዚህ ላይ ነው ድራማ ያለው፣ እዚህ ላይ ነው ቁማሩ ያለው እንዴ ሚኪ ተስፋይ ሙሴ ነው ብሎ አሁን አደነቀ። በድምፀ ወያነ ቴሌቪዥን ግን ፈንቅል የሻዕብያና የብልጽግና ተላላኪ ነው ብሎ የተናገረ ሰው ሽጉጥ እንደዚህ አድርጎ አስፈራራን፣ ሊገድለን ነበር። ህግና ስርዓት ባለባት ሀገር ማነኝ ነኝ እኔ? ከህግ በታች በላይ ነኝ እንዴ? ለምን ነው የምገድለው? ለምን ታዲያ ክስ አይመሰርትም? ለምን አላሳሰረኝም? ያን ጊዜ እኔ የመግደል ሙከራ ካረኩበት እኔ ከህግ በላይ ነኝ? ማነኝና ነኝ? አንድ ተራ ሰው እኮ ነኝ። የሌለ ያልተደረገ ትናንት አፈን ጀግና ጀግና ያልከው ሰው ዛሬ ይህ ባህሪ አለብን እኛ እኛ በምንፈልገው ካልሄደ ትናንት አንበሳ ጀግና ያለው የነበረ ሰው ዛሬ አንተ ፈሪ፣ አንተ የዋህ ተላላ። ይሄ ነው ልምዳችን። ይህ የትም አያደርሰንም። ያደክመናል። እንዲያው እኛ ብዙ ህልም ነበረ፣ ብዙ ስራዎችም ሰርተናል። ግን ምን ዋጋ አለው? ሰዎች ገቡ፣ ሰዎች ተበላሹ። አሁን ጠንክረዋል። ፈንቅል ስትቀጥል እስቲ ሞክሩት። የማን የለው ወይ ትግራይ ውስጥ ያሉ የኛ አደረጃጀቶች በሙሉ ስልክ እንዲቀይሩ ተደርገዋል። አደጋ እንዳይደርስባቸው ታችኛው መዋቅር በጣም አመሰግናለሁ። ወሬ ወሬ ወሬ ወሬ ወሬ፣ በወሬ አይደለም በማማት አይደለም ትግል የሚመጣው በቁርጠኝነት በታማኝነት ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ በጓዴ ክህደት ማድረግ መጥፎ ነው። ክህደት አይደረግም፣ ነውር ነው። ማን ነው ሆዱ የረገጠ ሚስጥር ማወጣው እንዴ? እኔ እኮ ብዙ የጓደኞች ሚስጥር አለኝ። አብረን ስንታገል እዛ ስብሰባ ስናደርግ screenshot ያረኩት እኮ ብዙ ነገር አለ። የፈንቅል አመራር የሚል ነበረን እዛ ላይ አሁን መለጠፍ አለብኝ እሱ ዛሬ ተጣልቻለሁና እሱ ማውጣት አለብኝ። ማን ማን እንዳለ ምን ምን እንዳደረገ እሱን አሁን ማውጣት አለብኝ። እኔ አጀንዳ ይዘን ነው የሰራ ነው ስራ ማውጣት አለብኝ። አይደረግም፣ አላደርገውም። ምክንያቱ ዲሲፕሊን የሚባል አለ፣ የፖለቲካ ዲሲፕሊን አለ። ከሁሉ በላይ ደግሞ ታማኝነት የሚባል ነገር አለ፣ ሚስጥር የሚባል አለ። ስለዚህ ለዛ ነው እኔ ትንሽ ራሴን አረፍ ለማድረግ ብዬ ነው የጠፋሁት እንጂ ያገተኝ የለም፣ የታገትኩት የለም። ማንም አያግተኝም፣ ማንም አይገድለኝም። እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም። እኔ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ለፍትህ ለዲሞክራሲ ምታገል አንድ ተራ ሰው እንጂ የማንም ጠላትም አይደለም። ጠላት የለኝም። እኔ ህወሓትም ጠላት አይደለም። እኔ ህወሓት ጠላት ያለው ከእናንተ እኛ እንሻላለን፣ ለእኛ ስጡን፣ ለትግራይ ህዝብ የተሻለ አማራጭ አለን ነው የምንለው እንጂ እኔ ጠላቴ ነው አለ ጠላትም የለኝም። አንዳንዶቻችሁ ግን ከሰውነት እየወጣችሁ ነው። ጠፋ፣ ተገደለ ስለው ሰው ከሞተ የሚደሰት ማንም ሰው ይሄ ሰው አይደለም። እስፔሻሊ ግን ደረጃ ሀብተወልድ ጓደኛ የዜና ቱብ መለስ ብስራት የመሳሰላችሁ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ዘብሔር ራይራ የሚባል የት ገባህ ብላችሁ የተጨነቃችሁልኝ እኔ ያለሁ ትንሽ አእምሮዬን ለማረጋጋት በአንድ መንፈሳዊ ቦታ ሄጄ ወደ ሁለት ሳምንት ከምናምን ቁጭ ብዬ ከራሴ ጋር እየታረቅሁ እየመከርኩ ነበር እንጂ ማንም ያገተኝ የለም። ማንም ሊያግተኝ አይችልም። አሁንም ትግሌን እቀጥላለሁ አጠናክሬ። ፈንቅል brand ነው፣ የኔ brand ነው። ፈንቅል የራሴ ነው፣ የማንም አይደለም። ማንም ኮልኮሌ መሀይም ስሙ መጻፍ የማይችል ዘጠነኛ ክፍል ዛሬ መጥቶ ፈንቅል ይል አይችልም። አንድ ተንትን ብለው መተንተን መናገር እንኳ ራሱን መግለጽ የማይችል መሀይም መጥቶ ፈንቅል ይል አይችልም። ፈንቅል brand ነው፣ ቀልድ አይደለም። brand አድርገነዋል። ፈንቅል አሁንም ይቀጥላል። እኔ ራሴ ፈንቅል ነኝ። ፈንቅል ብዬ ብቻዬን መታገል እችላለሁ። ማንም ፈንቅል ነው መታገል ይችላል። ስለዚህ እኔ ትግሬ ቀጥላለሁ። አሁንም በድጋሚ ውድ ኢትዮጵያውያን የት ገባ ብላችሁ ለተጨነቃችሁ አመሰግናለሁ። እኔ ያለሁ አልከፋኝም። እስፔሻሊ በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንድ ባለሀብቶች ያደረጋችሁልኝ ድጋፍ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እታገላለሁ አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ ዓላማዬን እስከምሳካ የህይወትነት የህይወት መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጨርሻለሁ።